a mi canal de YouTube, mm, más vale que se suscriban porque os voy a ir narrando de a poco. <laughs> Lo único que deseo en estos instantes es hacer el amor apasionadamente con él. ¿Cómo lo hace? No lo entiendo. No lo conozco de nada. Nunca antes lo he visto pero al estar aquí, pegada a su cuerpo, es como si lo conociera de toda la vida. Tengo una extraña sensación. No me lo puedo creer. La invasión ha sido muy rápida. Todavía no sé cómo pasó. Tengo que escapar. Los edificios no son seguros. Hay muchas personas asomadas en los balcones. Me visto y me acopla la multitud para pasar desapercibida y poder avanzar y atravesar aquella avenida. Veo que me observa una periodista. Ahora que por fin he encajado el puzzle y encontré el principio de cómo empezó esta pesadilla, no puedo hacer nada para remediarlo. Estoy confundida. Me siento feliz porque Felipe está vivo. Además está arriesgando su vida por salvarme. No puedo defraudarlo ahora. Me tomo el antídoto y comienza a faltarme el oxígeno. Me estoy ahogando. No puedo respirar debajo del agua. Tenemos que nadar muy rápido a la superficie. contarla a contar la que hice el amor con un desconocido en mi casa, justo la noche que comenzó. Placeres, todo mi ver. Tengo muchas preguntas que hacerte y me gustaría que más dudas invaden. A ver, me dice, primero ponte cómoda. Tienes la ropa mojada. Te acompaño a tu habitación, te duchas y te vistes. He dejado un vestuario para ti. Espero que sea de tu talla. Yo le digo, Muchas gracias. Me pondré cómoda. Pero luego tienes que dar respuesta a todas mis preguntas y mis dudas. Tienes 12 horas para poner a salvo a tu hermano y a las personas de corazón sincero que todavía no están infectados y pueden sobrevivir. Solo tienes una condición Dime, ¿qué condición es eso. A ver, me dice, no podemos interferir en sus decisiones. No podemos usar nuestros poderes. Y yo le digo, entonces, ¿cómo le ayudo? A ver, me dice, tienen que aprender a vencer sus miedos y superar obstáculos. Serán tentados, manipulados, extorsionados, torturados y algunos asesinados. Tú no puedes hacer nada para cambiar eso. La supervivencia depende de superar todas estas pruebas. Tienes 12 horas, mi querida Melina. Yo tengo que cumplir la misión. ¡Párate! ¿Quién eres tú? Belina. ¡Párate de acá! ¿Qué estás haciendo aquí? Eh, escapando de los malos igual que ¿Cuáles malos? Déjame ver los ojos. Tú tienes el virus, ¿verdad? Estás mutada. No, yo no tengo No, quiero que te vayas.